поздравлениям присоединяются хор Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кика. Beside them. Look The people make a video! hey! Haha! <laughs> E6, d 6 and E6, two notes.